¿Cómo de grande es una bacteria? Una bacteria es tan pequeña que a su lado un granito de sal parece el rascacielos más alto del mundo.